هيدي هي اللحظة اللي ما كان بدنا إياها تجي هيدي هي اللحظة اللي كنا نرفض نقبلها وما بدنا نقبلها لكن اجت اجت ووجعتنا كتير هيدا لأنه في أشخاص ما بدنا إياهم يموتوا ولا بدنا نخسرهم حضور كتير حلو بيناتنا وقنعنا حالنا انه الموت بيخاف يعربش على الجبال الأسيس بولس ما مات لكنه ركض على رجاء القيامة هيدا كان رجاؤه وهيدا هو إيماننا والآية يلي معلقة بغرفة نومه بتشهد لأننا إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن مش عارف شو بدي أحكي عن الأسيس بولس صعب نختصر حياة شخص كبير مثله بدقايق معدودة بحكي عن تاريخ رجال استثنائي أو تاريخ كنيسة أسسها وتعب عليها أو بحكي عن رجال تأثيره لا يزال مستمر منذ عقود بلبنان وبكل أرجاء العالم بتلاقوا خدام وأشخاص تلمزت على إيديه بحكي عن رجال حكيم ونصوح يجي القريب والبعيد من أجل نصيحة أو إرشاد بحكي عن رجال كان يشعر كل مين يقابله أو يجلس معه بالمهابة والاحترام والتقدير وكان يقدر يشوف سلام المسيح يلي بقلبه منعكس على وجهه بابتسامة حلوة كتير أفكار كتيرة براسي بس فكرت انه افضل شيء لاختصر هالسنين الحلوه 93 وكل صفات هالرجال المتواضع اللي بحب الرب انه احكي عن بولس حداد المحب الاسيس بولس احب الله من كل قلبه واحب كلمه الله لدرجه انه صارت جزء من كيانه من وقت ما تجدد بعمر الشباب وهو بيدرس كلمة الله وبيتعمق فيها حتى صار يفصلها بأسلوب ما فيك تشط عنه ولا دقيقة قسيس بولس أحب الكنيسة اللي أسسها سنة 1958 وكان الراعي المتفاني والأب الساهر على رعيته المترفق بأولاده واللي بيشجعهم دايما والصديق الوفي اللي قادر تلتجي إله وقت الشدايد والمصايب الأسيس بولس أحب عائلته مخصصا الوقت لكل فرد كبير أم صغير منا على الرغم من مشغولياته الكتيرة ونحن منوعدك يا أسيس رح نحب سلوى اللي أنت حبيتها كتير وما نتركها أبدا والأسيس بولس أحب خليقة الله أحب الطبيعة والأرض جنينته بعين التينة كانت عملها محطة استجمام ووقت للراحة والتأمل ولتمجيد يسوع ومكان لشركة القديسين يلي بحب وبحب وبحب ما بيموت يلي بحب بتهون عليه التضحيات مهما كلفت وبيستفيد من كل دقيقة حتى يخدم حتى الرمق الأخير بفرح وغبطة وإذا بدكم تفرحوا اسألوا المرضات بمستشفى رزق عن الأسيس بولس حداد كل كلمة الله كانت متغلغلة بقلبه كان يلهج فيها ليل نهار في آية يحبها كتير نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك يا أسيس نعما لك نيالك نحن زعلانين لكن أنت الآن في فرح سيدك يلي حبيته كتير تركنا هالرجال الكبير لكن نصايحه وعظاته وسيرة حياته وريحة يسوع يلي فاحت منه باقية معنا دايما أما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته هلا في البعض بيقولوا لي انه هيا في أشخاص تركوا وراحوا وغيروا ما كان عندهم يقين ما كانوا متمسكين في الإيمان ما كان عندهم هذا الشعار إن شاء الله كل العالم بتغير أنا ما بغير إن شاء الله كل العالم ترتد أنا ما برتد إن شاء الله كل العالم بتخون أنا أمين أما أنت فاثبت الشيطان بجرب يزحزحنا على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت من الرسول بولس مبنيين على أساس الرسل وصيتنا نحن يقول الرسول بطرس وصيتنا نحن هي وصية الرب والمخلص